記住，我哋拍、拍、壓磚頭，係咪？人哋就會睇到你呢拍，然後再翻嚟，明白？所以係壓。 Bryant on the move with the jumper. He oh, my! 58 points! And the Lakers lead! One of the great farewell performances in any sport at any time. Kobe Bryant, 60 points. 好，大家好，又係我 Coach 灰啦。今日 最后一个啦，我哋怀念 Kobe 系列嘅第四辑啦。我好想教大家就系 Kobe 嘅 f r e w a y 亦都系最多人问嘅 f r e w a y 但系我个能力咧，应该系好有限嘅。我好期望呢个年纪同我一样啊！我好期望我哋呢个诶黄万巴啦， <laughs> 黄万巴阵间可以示范得好啲。我希望佢示范到俾大家睇啊，好唔好？ 咁啊，我哋今日讲嘅就系 Kobe 嘅 f a i r w a y 我哋讲一讲 Kobe 嘅 f a i r w a y 点做先。通常就系我哋落呢个位单打啦，你会见阿 Kobe，佢会点咧？首先，佢如果带波嘅时候，你会见佢咧会变成咁样嘅。睇多次个动作，喺四十五度单打嘅时候，然后变成后转身压埋嚟。 第一，膊头打环对尽量对住敌人嘅心口，因为佢要望交唔交到波。第二就系只手，记住我哋 keep 住只脚行嘢，唔好企定。企定你其实好难做，嘅，保持你嘅动力，明白。然后望住人哋带住个波，我哋呢个波系收埋咗喺敌方最远嘅位置外边。 明白，然後壓轉削，再睇一次。我一定要用核心，你用核心都會好啲嘅。明白，拍拍撞，係啦，撞係咪壓？ 飞啊喂！ 明唔明白，佢会做埋一个转身嘅，睇下个步伐，系啊。通常佢会埋嚟偷波 aggressive 撞埋去先，明唔明白。撞嗰时候，我哋撞嘅时候，佢会整停佢嘅。撞完呢个时候呢只脚要做重心脚，明白？撞转嚟到呢度嘅时候，记住嚟到呢度跳，空中再扭转，形成一个。 射波，记住我哋向上跳，因为你成个 motion 已经向紧外噶啦，我哋向上跳就得啦，明白？嗱呢下我冇用核心咧，你见个人咧就飞晒出去嘅。记住我哋带住个波，核心核心转，明唔明白？睇唔睇到？再嚟多球，明白？拍拍核心转。 第二個動作佢就會變成咁啦，睇住，因為手到啦嘛，係咪？我哋撞轉，明白？撞轉可以翻嚟呢度，睇唔睇到？可以翻翻嚟呢度，啱啱就係咁樣呢度飛入去。 佢有兩個動作嘅，明白？所以記住，我哋轉身嘅時候，如果你要做呢個嘅話，我哋就係咁樣拍拍。 嗱，咁可以 fit 埋佢啦。點解可以 fit 埋佢咧？啱啱做咗啲咩咧？就係撞拍。其實喺呢個時候，防守者望到你嘅地方，得呢一個位嘅啫。 系咪？所以你个头向边边，佢就信边边。你记住，有好多人系咁嘅，个头唔喐。其实你个防守者望唔到你个身。你要记住，重点就系头，系头。 系咪啊？望唔到個身嘅咁近，大佬你睇下，我點望佢嘅身啫？我就係望到佢嘅頭啫嘛。唔係望到嚟呢度，望到嚟呢度，明唔明白？望望，你就會可以做到一個好靚嘅假動作，清唔清楚？OK，所以嗱，記住帶住個波埋嚟，後轉身。 哎呀，炒咗添，明唔明啊？你都唔敢跳嘅，因你真系唔知我去边啊嘛。识啲人，系 <laughs> 咪你真系你唔知我去边啊嘛？清唔清楚？你就系咁样去飞人嘅，明唔明白？记住，head f 飞，你个你个头带动个身体，而唔系心巴舞。 <laughs> 明唔明白？即系你，即系咧，有好多就系咁样噶嘛。 初學即係 Kobe fans，大部分都係 Kobe fans，係咪？記住，我哋唔係，我哋係咁樣嘅。記住，拍大後，大後，大後，out！佢想隔我噶啦，知佢唔得你一球。 <laughs> OK，大後，大後。 Kobe，好 <laughs> 到你，都系嗰句啊！记住我今日所讲，我嘅 Kobe 系咩啊？神户牛啊！准备， <laughs> 啊，试下，咪就咁试下，唔使手先，就咁试下先，试下个动作，转身头，唔得嗱，就系嗰个咧，你身为主啊，个头唔真啊，个头个眼神都唔真。 再再嚟一再嚟，再做一阵，我阵间再讲俾大家听。再唔紧要，再嚟再嚟，Go！嗱，向咗向咗前啊！记住，我哋如果向呢边系咪？你个头本身 fit 紧嚟呢边噶啦，撞睇唔睇到只脚脚尖嘅？OK，压压埋去，用呢度呢度嘅力量。 我哋係撞核心，再射個波。核心，核心拍個波，再轉去射個波。你下核心拍壓，係嗱，你咪跳，你咪多咗个跳力嚟力咯。飈唔飈到啊？ 系咪跳高咗少少啊？明唔明啊？因为你个重心靓咗啊嘛，冇咁呃，冇咁往后啊。大部分人跳唔起嘅原因系你个重心本身歪咗啊，你要压落去，核心系啦，good good 噃，o 阿 CMC 啊。 再嚟一球压落去，记住系咁样拍，我哋撞，明唔明白？压飞球，记住我哋系向前射个波出去噶啦，明唔明白？再睇一球，啱啱射得差，OK，拍压，明唔明啊？你系射个波出去噶啦，压弹起射个波出去。 系啦 g o o d ball。拍壓，系 good 壓落去用核心拍波。哦，试下轮住你 good ball 向前向前，系啊！你你因为你往后咗啊，你向前个波就高噶啦，唔使特别高噶，向前就得噶啦，系啦。 停停太低啊，高翻少少，高翻少少，係啦，高少少喺呢度壓壓，係 good ball，哇萬八喎、啊！ member，member，欧巴，再嚟，再做啊！good good，继续哇，系。 非常有型，做做咗几好啊！两个做咗几好，OK。跟住咯，睇住就系拍，OK。记住望住呢度系咪？呢个波，我哋系咁嘅拍向压嚟呢度，睇唔睇到？OK，记住我哋有一个 V dribble 嚟嘅压转得唔得？明唔明白？拍拍。 压，再，再嚟睇多次，睇多次，拍，拍，压跟埋个头，明唔明白？拍，拍。 你就估我唔到啦，多咗一下，你見啱啱有少少停頓，再睇一次，拍壓，明明白，OK，試下壓啦，記住核心壓，Hi，Good。 好优美啊！记住压，唔系唔系嗱个波比咗原地拍。记住我哋拍系咪波喺住？我哋记住我哋挡紧系咪压埋嚟呢度？向后啊！记住我哋拍拍压砖头，系咪人哋就会睇到你呢拍，然后再翻嚟。明白，所以系压。 用核心，核心你先会有力跳。核心拍波，哎，good，好靓，好有型下喎。唔系嗱，甩咗手啊，唔系好核心到，l 唔 feel 到啊？ 有少少甩咗手，手运球，核心压落去，系 good，good b 波阿豪，赢咗啊 o 好波，试埋最后一下咯，ok，跟住就系咧呢一下，当你两下都打到嘅话咧，ok，我哋就可以压去咁样射波。 明唔明白，你又会多咗一个停嘅话咧，睇住咯，压头飞嘅咋，身唔喐嘅，明唔明白，我哋就系压头啊，系头啊，唔系身啊，系头啊，你净系睇到我个头嘅咋，明唔明白，试下咯，唔系去翻嗰边嘅，系啊，你咁样记住。 呃，系可以再假啲，有啲少林足球 feel 啊！呢球 <laughs> 唔得，可以再假啲。嗱，兩位善良嘅球員咧，係假動作係會爭啲嘅，冇十全十美啊，係咪？啊，我並不善良啊，因為。 <laughs> 啊，再嚟压压，唔得个头冇喐过，冇人理你嘅。你呢啲单枪匹马同人斗困噶啦，斗高斗快，斗远斗大力，你就输噶啦。明唔明白？记住啊，Kobe Bryant 喺佢嗰个 level 啊，佢唔会大力过比任何一个人特别大力噶。你要记住，因为讲得同一个 level 啊嘛，你大力人哋都晓大力嘅，尤其大力嘅最简单嘅，系冇天分可言噶嘛，你做就得噶啦嘛。 明白，所以你更加要讲嘅系乜嘢啊？你嘅 timing，你嘅技巧，佢就系大力、柔软、心理，全部都齐晒，呢啲先系顶级球星啊嘛！我哋好挂住你啊，Kobe。好，继续，系 good b l l 再嚟呢球 OK 嘅，好，再嚟，玩吧，哦，可以再加啲， <laughs> 可以再加啲，好，我哋最后一球。 CM thôi Wow, ok喎CM 不過 CM 個身形喺度打單打好好多謝晒 We Miss Kobe 發覺我哋拍呢個系列竟然入晒啊啲波 我哋拍自己系列冇入过， <laughs> 好，我哋呢个系列就致敬 Kobe 啦，咁啊，我哋唯有喺唔同嘅 highlight 入边怀念阿 Kobe 啦，今日完。What can I say? Mamba out. And I gave my soul to this game, man. I, there's nothing more I could give. Nothing.